Good afternoon, our friends. Добрый день, друзья. Welcome to our eighth lesson. Добро пожаловать на наш восьмой урок. И урок мы начнем с письма. Вот такая вот куколка прислала нам с вами письмо. Послушайте его и поймите, о чем это письмо. Hello, my name is Alice. I'm fine. I'm for, by. Вы поняли, о чем это письмо? О чем, Вика? Расскажи нам. Она сказала привет. Он, у нее все хорошо. А как ее зовут, она говорила? Элис. Элис, все верно. А сколько ей лет? Четыре. Как четыре по-английски она говорила? One семь. Two это два. One, two, three, four. Four. Отлично. И в конце что она сказала? Bye. Отлично. Ребята, вы, я надеюсь, тоже поняли, о чем было это письмо. Потому что все фразы, которые были в данном письме, мы уже с вами изучили. А теперь я хочу, чтобы каждый из вас рассказал то же самое о себе. Послушайте Вику, как она рассказывает о себе. И потом вы своим родителям тоже на английском расскажете каждый о себе. Вика, расскажи нам о себе. My name is Вика. Сначала надо поздороваться, наверное. Hello, меня зовут Вика. Mm м-м, Все по-английски говори. Hello, my name is Vika. У меня все хорошо. I'm fine, too, thanks. I'm fine, thanks. I'm fine, too, thanks. И мне пять лет. I'm... I'm from... I'm... I'm five. И в конце нужно что сказать? Bye. Отлично. Так что, ребята, каждый из вас должен рассказать нам о себе. Я, в свою очередь, тоже расскажу вам о себе. Hello, my name is Antonina. I'm fine, thanks. I'm 29. Bye! Напишите нам потом в комментариях, как у вас получилось рассказать о себе и какие впечатления получили ваши родители. А мы переходим к следующему заданию. Мы с вами на прошлом уроке повторяли все цвета и выучили песенку про цвета. Давайте вспомним, какие цвета мы с вами изучили. Черный. Black. Зеленый. Green. Желтый. Yellow. Белый. White. Синий-голубой. Blue. Розовый. Pink. Коричневый. Brown. Красный. Red. Отлично. Давайте все вместе споем песенку про цвета. Три, четыре. I see green, I see yellow, I see that funny fellow. I see white, I see black, I see this and that and that. I see pink, I see brown, I stand up and I see down, I see red, I see blue, I see you and you and you. Отлично! Я уверена, что у вас тоже получилось спеть песенку, что вы тоже помните, как ее петь. А мы с вами переходим к алфавиту. Вспоминаем, какие же буковки мы с вами уже изучили. Итак, первая буква, которую мы изучали, называется буква А. No. «Ну». Эй. Эй. Какие слова мы помним на букву Эй? Яблоко. По-английски. Apple. Open. Буква? Эй! Эй! Ребята, а вы помните эту букву? Давайте еще раз хором вместе повторим. Эй! Эй! Отлично. Следующая буква, которую мы с вами изучали, буква Б. B. И слова, которые на нее изучали, как называется мяч? Бол. Книга. Буква. Отлично. Это буква? Cat. Да. Слово cat, а буква? Си. Си. Отлично. Сегодня мы с вами выучим новую буковку. Это буква D. Repeat after me. Повторяем за мной. D. D. Once again, еще раз. D. D. Чтобы узнать, какое слово на эту букву, вам нужно выслушать стихотворение. К букве «Ди» не подходи, а не то укусит Ди. Кот бежит, не чуя ног, во дворе собака, dog. Итак, собака по-английски dog. Dog. Dog. Dog. Dog. Dog. Dog начинается с буквы D. D. Буква D. Dog. Dog. Какую буковку мы сегодня учили? D. Какое слово мы выучили на эту буковку? Dog. Dog. А теперь давайте вместе с нами выучим стихотворение. Listen to me. Слушаем меня. Сначала слушаем, а потом повторяем. Хорошо? К букве Ди слушаем. К букве Ди не подходи. Букве Ди не подходи. А не то укусит Ди. А не то укусит Ди. Кот бежит, не чуя ног. Кот бежит, не чуя ног. Во дворе собака, дёг. Во дворе собака, дёг. А теперь хором все вместе повторяем все стихотворение три, четыре. К букве Иди, не подходи, не то укусиди. Кот. Кот бежит, не чуя ног, во дворе собака док. Отлично! Ребята, я думаю, что вы тоже вместе с Викой замечательно рассказали это стихотворение. Расскажите своим родителям его обязательно и поделитесь с нами в комментариях, Получилось ли у вас рассказать стишок или нет? А мы с вами еще сегодня вспомним циферки. Приготовили все наши пальчики, fingers, да, пальчики наши. И считаем one, one two, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. А теперь в обратном порядке. Ten, nine, eight, seven, six, six, five, five, four, four, three, three, two, two, one. One. Once again, еще раз. Ten. Ten. Nine. Nine. Eight. Eight. Seven. Seven. Six. Six. Five. Five. Four. Four. Three. Four. Three. Three. Two. One. Давайте прослушаем песенку и а, споем ее тоже. Она про циферки. Сначала слушаем. Listen. Listen. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two. Сначала считали от 1 до 10 в песенке, а потом с 10 до 1. So, repeat after me. Итак, повторяем за мной. One, One two, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten, ten nine, nine, eight, eight, seven, seven, six, six, five, five, four, four, three, three, two, two, one. one. Давайте хором вместе поем эту песенку. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten, nine, eight. Seven, six, five. Four, three, two. One. Отлично! Молодцы! Давайте похлопаем себе! Clap your hands! Это значит похлопаем в ладошки. Отлично, молодцы, справились с заданием. Сегодня мы с вами еще посчитаем наши картинки. Мы знаем, как будет пальчики. Как пальчики по-английски? Fingers. Fingers. Итак, нарисовано сколько пальчиков, Вика? One. Five. Ну-ка считай. One, two. Сколько? Two. <coughs> two fingers. Да? fingers. Это у нас что нарисовано? Яблоки. Яблоки по-английски? Apple. Apples. Считаем, сколько их? One, two, three, four, five, six, seven. Итак, seven apples. Apples. Это что у нас? Книжки. По-английски? Big. Uh -uh. Book. Book. Давай посчитаем, сколько у нас книжек. One, two, three. Теперь скажи, три книги. Three, three. Books. books. Это у нас кто? Собаки. Мы сегодня выучили, как будет собаки по-английски. Dog. Dog. Let's count. Давай посчитаем. One, two, three, four, five. Итак, пять собак. Как по-английски? Five dogs. Это кто у нас? Котята. Как кошка по-английски? Cat. Cat. Давай посчитаем их. Let's count. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Итак, у нас nine cats. Да? Да. Повтори. Nine, Nine cats. cats. Это что у нас? Мячики. Как по-английски мяч? One, э, ball. Ball. Сколько у нас? One, Let's count. Давай one, посчитаем. One, two, three, four, five. No. One, two, three, Three. No. One, two, three, four. Сколько? Four. Four balls. Повторяй. Four balls. Угу. А какого цвета они у нас? Red, yellow, green, blue. Отлично. А на буковке нашей есть еще Имена. Это буква А. Эй. Эй. На нее Н имя. Н. Н. Эй for N. A for N. B for Bob. For B for Bob. For Bob. For Bob. C for Cliff. C for play. D for dance. D for dance. Дэн. Дэн. Это его так зовут. Дэн. Клифф. Боб. Боб. Энн. Энн. Кто это? Лена. Энн. Аня. Аня. Энн. Энн. Это кто? Боб. Это кто? Клифф. Клифф. А это кто? Дэн. Дэн. Кого из вас зовут на букву A? Есть ли у нас Аня? Аня по-английски Н. Есть ли у нас среди вас Алиса? Алиса по-английски лис? Если есть, ставьте нам в комментариях плюсик, мы будем знать, что среди наших учащихся тоже есть ученики, имя которых начинается с первой буквы алфавита. Есть среди вас Боб, а может быть есть Клифф или Дэн, ставьте плюсики мы прочитаем все ваши сообщения. Итак, если вам понравилось наше видео, ставьте нам лайк, подписывайтесь на наш канал, получайте наши новые видео первыми, оставайтесь вместе с нами и до скорых встреч! Бай! Пока! Have a nice day! Желаем хорошего дня! Bye-bye!